қарап тұрсыз оқып азырақ біледі қандай болады екенін ә, здравствуйте ә, отгадайте какую э, иско картину во время тантра не тантыр атасың бір ей сені бір құдай берген тантықсың да уже жер жарылмады же мен жерге кіріп кетпедім да ұяламын ұяламын мен сенден құдай е сен мені бір жаққа қараңдаршы башым мойнты алып келіп мойнты шыққым келеді грамотныйсың мектепте оқыдың беле қайтып барасың ана шефің алдында он тең теңден бойсың дейді е не қиқырасың мал е мен е мен деген мен үйдің хозяйны боламын мен деген элита деп қой ұқтың ба қой элита кімелер қиқырасың да маған е сен маған қиқырғанға әлі жашсың сен әлі жашсың үнің жетелек маған ұқтың ба сен не маған мына жерге емеңді келіп алып емеңді не качать етіп отырсың маған эми аргандай болот да айгерим мен мен тилим келбей атат эми сөйтіп тіл жоқ деп қояды мен оқимын мен үйренемін деп не даярданып келген шыға ішке шыға ішке қайра келейін шық қайра кел дұрайын қай жақта қалды ме шық жегіш есеме майонезіңді сығып жүршесің ичуле жүре бермейсің бе банкка албайды сені алдап кеуітіңнен сен жада қалса охрана қалбайды ак так так так акча акча акча мага азыр акча керек бирок баягы сурагам да азыр дагы сурасам паника кылат деп койдма точно моундай кылыш керек эме нурбек мага акча керек болуп атат беш миң сомдой акча жок жок э, мондай кылыш керек да <laughs> нурбек э, тамак жасап берейинби бассейн жакшы көргөн ашс гөша майлы жок аштын кереги жок башка эле тамак жасачы жасап беринчи жакшы тамак пожалуйста нурбек нурбек акча өлтүрүш азыр жок акча пландыруу болот ушканып болмогула эле эй монтип көрбөйлүкпү мындай сен менен ушунча жыл жашап эч нерсеге татык болгон жок эмне болду сага не илип атасың сага эмне жетпейт эмне илип нейлі эмне жетпей атат акча жетпейт Нурбек, акча Канча акча керек беш миң сом эми ошого да ушунча мына берем мына берем чүлө калп айтпай эле айтып атасың го эме тамак жасап койгом сага жүр түсініп жүрдіңіз азырақ шығып кеткен эмне болду жынды кересо иә мен ақымақ алло қарсым постоянно аялдар үшін қалып қаласыз е ничего башка пландар деп ойланасыз шашып кетіп чыкпайм эки күн чыкпайм эми кайра кайра ушинтерген болбойт да нурбек туурабы мейли эми макул жөн эле жөн эле акырын айтып койсоң там башынан баштап э э деп атасың чыкчы мындайраак эмне деп атасың эми айтып коеюн нурбек дагы эле мага ушинтип эле кыйын боло берчү болсоңчу айтып коеюн менде тетиги стервал кантип стерва болуш керек деген курстарга кантип күйөөсүн башкара алыш керек деген курстарга барам айтып коен уктуңбу э сен эмне ал жака барып эмне сабак бересиңби мугалим болуп мугалим еще как мугалим мугалим эмес директор болом албайт сен ал жаққа директор кылып неге албайт экен мен керек болсочу айтып қойнақта. пинер менеджер болуп коем уктуңбу ким пинер менеджер болуп коем мен ал бол. сен мен оңой эле огун э бол. үн койсо меле талкалап коем айтып қоймын. макул макул бол. башты оорутпачы эме тойго барабыз тойго кайсы ырысыңа баракындасың тойго мен тойға барып білесің не қылыш керек е бірінші мен салонға барышым керек болчу мен жазылышым керек болчу аны үч күн мурда мен барып кирпик коштурушум керек боешум керек болчу мен жоктугунда базарга барып кийим алышым керек беле нормально кызыл көйнөк апай кызыл көйнөктү айтып кое турчу кызыл көйнөктү айымдап көргөм мен алышындар баары көрүп койгон ал кызыл көйнөктү жаңы кийим алмактым да хотя экөөбүз ресторанга барыш үчүн хотя бы таксиге акча керек да туурабы үйдө нан жоқ отурса каяктагы тойго баргантасың эми сен ал то, бүгін тойға барабыз деген кино ошондой кино чыгыптыр дейм киного барабыз эми бай жерде эле эми ошо киного барганга деле керек да туурабы постоянно ушундайсың э бирдемени айтса башка нерсени айтып кетесиң э өзүңчү баягы көлгө барабыз деген кино чыкканда кайырмаңды алып мени менен чучкап чыкпадыңбы чын эле ушундай кинолор жаман көбөйүп кетти э бүгүн катын алам эртең эрге тием деген башың айланып қалыпты е чын эле эй мындай ушундай кинолорду тартпай мындай кино тартышпайбы мындай кантип эркек башкара алса болот кантип эркекти мынтип үйдөн чыгарбай кармап калса болот кантип банктан акча алып эле жок болуп кетсе деген кино тартышпайбы э оюң бар эле акча экен айланайын оюң бар эле э жок чында мен кино тартсамчы мен мындай мощный сочный кино тартмакмын эми кыргызстан баарын байып